बिजी होंगे कोई काम आ गया होगा हम तो ये सोचकर अपना मन समझा लेते थे कि बिजी होंगे कोई काम आ गया होगा हम तो ये सोचकर अपना मन समझा लेते थे बुरे वक्त ने करवा दी पहचान अपने और परायों की वरना हम तो पहली बार में सबको फोन उठा लेते थे